Jihad Shop! Herzlich willkommen bei Jihad Shop. Wir empfehlen heute äh, für alle aufstrebenden Selbstmordattentäter, damit man auch auf jeden Fall wieder erkennt wird von der eigenen Polizei, das schöne Feuerwestenräumchen zum Befestigen vom Personalausweis am besten an der nächsten Wand. Dazu nimmt man einen halt übrigens Packer Job ist mir sicher, dass der Personalausweis nach dem Attentat auch gefunden wird. Dankeschön und tschüss.